सुश्री हिमा दास एथलेटिक्स की उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री हिमा दास ने एशियाई खेल 2018 में महिलाओं की चार गुणा चार मीटर रिले में स्वर्ण पदक 400 मीटर दौड़ में रजत पदक और मिश्रित चार गुणा चार मीटर रिले में रजत पदक जीता सुश्री हिमा दास को एथलेटिक्स में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 2018 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है सुश्री हिमा दास